Hi, uh, I Dira. Okay, I dah jadi customer Dani dalam 5 tahun macam tu. Sejak dia dekat uh, Galaxy Ampang lagi. So, yang ni is uh, hari ni I buat treatment uh, ber, uh, cracking Brazilian. This treatment dia akan uh, sihatkan rambut you because I memang selalu bleach rambut I. Memang boleh dikatakan setiap 3 bulan I akan bleach. So bila I buat this treatment, kali kedua I buat tau, dia tahan dalam 6, 6 to 8 bulan macam tu you you punya rambut jadi nak nampak sihat and dan nampak straight okay so lepas you mandi you tak perlu uh, buat uh, straightener you tak perlu dah you just keringkan sekejap guna hair dryer kalau you malas guna hair dryer pun you just biarkan je dia akan nampak terurus <laughs> okay uh, I nak bagi 10 bintang out of 10 to Danny okay so you guys kena datang dekat salon ni and salon dia sekarang memang nampak mewah and very exclusive okay <laughs> soulless end